Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sirode Santai yang akan memainkan salah satu game <laughs> game haram yaitu Call of Duty Modern Warfare 2. Ya, di, uh, di sini saya akan memainkan salah satu misi paling brutal dan misi ini juga pernah dikecam oleh pemerintah Jerman. Oke. Okay. Dan nama eh, judul misinya eh, sangat kontroversi yaitu no Russian atau eh, jangan ada Rusia atau apalah itu. Nah ini kita cutscene dulu. <coughs> ما اعرفش ولا شيء شرك Okay, Ilya Makarov. No boundaries. He doesn't flinch at torture, human trafficking, or genocide. <clears throat> He's not loyal to a flag or a country or any set of ideals. He trades blood for money. He's your new best friend. Hmm. you, salah satu penjahat perang. It will cost you a piece of yourself. dia menjual eh, menjual bukan menjual tapi menukar darah dengan uang hebat sekali oke kita sudah masuk ke in game nah, ada suara-suara stamigo oke nah judulnya Kita berada di Moskow. Eh, Moskow. Eh, oke. Okay. Go. Hmm, ya, jujur, eh, waktu dulu saya juga pernah memainkan misi ini. Oke, okay, kita pantai. Wah. Maaf. Maaf, maaf, maaf, maaf. <laughs> jujur saya juga gak tega liatnya duh maaf ya ini itu ada padahal masih banyak kok di reload ah, anjir biarin ah, itu satu terima terus benar-benar misi paling uh, sebenarnya sih gak nembak siapapun juga boleh tapi ya uh, oh, itu satu lagi uh, ya misi uh, di misi ini objeknya sangat bebas uh, eh, tuh, terus eh anjir satu oh oh terima kasih sudah nembakin dia Aduh anjir oh no dong oh di polisi anjay pakai rompi oh, pada lari Gah. Jangan anak jangan ditembak. Kasihan. Wah, ada polisi. Wah. Eh, Kepala. Kiril di dimarahi sama si Makarov. skiril dulu. Hah, anjir. Waduh, wah liftnya runtuh. Oke, okay. oh ada helikopter musuh. Let's go. Maaf, maaf sekali, maaf. Aduh, anjir mimi. Wah, itu masih ada yang bisa bergerak untuk menyematkan diri. Hmm, anjir, aduh. <laughs> Maafkan hambamu ya Allah. <laughs> Ah, anjir hmm. oke okay, kita keluar dari bandara ini oke okay, cek senjata oke okay, sudah siap pakai mesin gun aja oh hmm, jadi uh, soal misi ini Eh, kalau soal difficultnya sih terbilang sangat mudah. Ya, karena kalian juga bisa lihat tadi kan cuma ngebantai orang tidak bersalah. Oke, di sini ada banyak musuh. Nah, eh anjir lupa pakai taming mereka. Hmm. Ke press 3 untuk hmm, 200 pem. lagi pem. Okay. Kita kemana lagi? Oh, ke sana. Ya, awas itu ada. Oh. Nah itu, pada lari. Jadi si musuhnya ini uh, eh, panggil dengan nama FSB atau apalah itu federal apalah lupa soalnya udah lama gak main game ini kok oh, anjir plus <clears throat> oh. kok dia mulu anjir buruan maju ngapain sih diam di sini nah lari Hmm. Oke, di sini ada mobil. Nah, mobilnya baru datang. Harus pakai mesin gun. Kan? Nah. meledak. Anjir, ada yang pakai shotgun. Hmm. Thank you. Geopolitik di luar. Hmm. Pakai tameng anjir kuat amat. Kelima. Buruan maju anjir. Oh, tameng rakyat shield. Aduh anjir. Nah, kuat amat lo anjay. Oke, okay, kita lari wah tapi oke okay. chopper down we gotta keep moving this way let's go wah kaget anjir oke di sini kita uh, dibunuh sama si Makarov entah apa alasannya tapi yang jelas lihat aja ini nah sudah sampai ternyata Oke, kita akan dibunuh di sini. Ayo, bunuh, bunuh aku, ayo. Ah, tidak. Ah, tidak. Hmm, Oke okay guys, mungkin sampai di sini mainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang tidak enak didengar. Kalau kalian suka video ini, like saja. Kalau tidak suka, dislike saja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.